Hallo meine lieben Tischtennisfreunde, gut, dass ihr beim heutigen Video dabei seid und ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das Video, also wirklich von, ich habe ja inzwischen über 100 Videos gemacht und wenn ich mich für eins entscheiden müsste, was technisch den größten Nutzen, den größten Vorteil für euch bringt, dann würde ich mich für dieses Video entscheiden. Deswegen solltet ihr unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Zunächst einmal möchte ich euch erzählen, wie es damals bei mir war, als ich ähm, Schüler und Jugendlicher war, war ich eher ein Vorhand-dominanter Spieler. Das heißt, ich habe viel versucht, mit der Vorhand anzuziehen und mit der Rückhand eher gekontert. Das sah dann ungefähr so aus. Interessanterweise hat sich das dann ein bisschen verändert, als ich das Projekt TTR 2000 hatte. Und zwar war ja das Problem meine Rückhand. Ich habe extrem viel Rückhand trainiert und durch das ganze Training unbewusst Ganz natürlich hat sich mein Griff auch ein bisschen verändert und ich konnte die Rückhand dadurch sehr gut spielen, aber die Vorhand war plötzlich nicht mehr so gut wie damals. Habe mir da aber nicht großartige Gedanken drüber gemacht, habe einfach gesagt, okay, es lag vielleicht einfach daran, dass ich extrem viel Rückhand trainiert habe und die Vorhand ein bisschen vernachlässigt habe. Seitdem war es so, dass ich mit der Rückhand, dass ich mich da wohler gefühlt habe, dass die Vorhand ein bisschen wackelig war und nicht so konstant und sicher feste mit Tempo und Spin kam. So war es dann seitdem nicht mehr. Meistens, wenn ich weniger trainiert habe, dann war es sogar ein richtiges Chaos. Dann lief weder die Rückhand noch die Vorhand gut. Der Wechsel war immer ganz schwierig. Also wenn ich gespielt habe, dann ist irgendwie der Schläger an meiner Hand rumgeflogen, habe ihn irgendwie gegriffen und dann versucht durchzuziehen die Bälle. Hatte ich eine gute Tagesform, kamen viele Bälle, hatte ich schlechte Tage, da wusste ich überhaupt nicht, was abging. Und jetzt in der letzten Zeit, wo es meinem Fuß besser ging und wegen der Corona-Zeit es sowieso weniger zu tun gab, habe ich angefangen mit dem Roboter zu trainieren und es hat mir sehr Spaß gemacht, weil ich eben durch regelmäßiges Training immer besser wurde. Ich habe mich besser auf den Beinen bewegt und so, mein Armzug wurde schneller und habe dann Rückhandtopspin gespielt, Vorhandtopspin und die Sachen einzeln liefen ganz gut. Aber sobald ich die kombinieren wollte, hat es irgendwie nicht funktioniert. Äh, entweder habe ich die Rückhand gut gespielt und, und die Vorhand kam dann einfach nicht oder die Vorhand kam gut und die Rückhand war plötzlich voll wackelig. Und ich habe alles Mögliche probiert, um das hinzubekommen. Zum Beispiel habe ich die Rückhand gezogen, dann für die Vorhand habe ich gedacht, woran liegt das, dass der Ball nicht so gut kommt oder dass das so wackelig, wackelig ist? Habe ich den Ellenbogen weiter nach vorne geschoben? Habe ich geguckt, was passiert, wenn ich hier hinziehe, wenn ich hier hinziehe, ob das irgendwas ändert? Habe versucht, mich anders hinzustellen, ja, mehr zu öffnen mit den Beinen, mehr mit dem Körper zu ziehen. Aber alles hat nicht geholfen, um den Schlag wirklich sicherer zu machen. Und dann habe ich überlegt, also irgendwas kann doch nicht sein, wenn es dieser Wechsel zwischen Rückhand und Vorhand ist, wo ist dann das Problem? Und seit diesem Zeitpunkt habe ich mich sehr mit dem Thema der Griffhaltung beschäftigt. Ich habe das wirklich analysiert, mir extrem viele Sachen im Internet angeguckt, zumindest alle, die es gibt. Es gibt ja leider nicht so viele ähm, Videos und gute Texte über die Griffhaltung, Schlägerhaltung und habe mir also alles angeschaut, was es da gibt und war offen ja, zum ersten Mal. Damals, wenn mir ein Trainer etwas gezeigt hat, ja halt doch mal den Schläger so, probier es mal so, dann habe ich es ausprobiert aber weil sich irgendwie so anders angefühlt hat und ein, zwei Bälle vielleicht nicht so gut kamen, bin ich schnell zur alten, äh, zur alten Griffhaltung zurück und habe dann so weitergezogen. Habe also nicht wirklich gehört, was andere Trainer gesagt hatten. War also vielleicht von mir auch nicht so gut, dass ich da ein bisschen zugemacht habe und gesagt habe, ach, es läuft schon bei mir, läuft doch ganz okay, muss einfach mehr trainieren, dann wird es schon. Und so ist es aber wirklich nicht. Und zum ersten Mal, weil mich das Thema einfach sehr interessiert und um ehrlich zu sein, ich hatte einfach keine Ahnung, was ich da mache, sind wir ehrlich. Mein ganzes Leben lang habe ich irgendwie den Schläger gegriffen, wusste nie so wirklich Bescheid, wie funktioniert die richtige Schlägerhaltung im Tischtennis und der Wechsel vor allem zwischen Rückhand und Vorhand. Es gibt auch einige Videos im Internet, zum Beispiel von Timo Boll oder Marlon, wo die wirklich darüber reden, was sie da mit dem Schläger machen. Meiner Meinung nach ist das Ganze aber, natürlich ist es richtig, was sie sagen und stimmt auch, aber es ist extrem oberflächlich. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass die beiden einfach äh, die, ich meine, die machen die richtige Schlägerhaltung schon immer, seit jeher, und haben nie großartig Fehler gemacht und mussten das also auch nie umstellen. Und daher sind Details für sie bei der Schlägerhaltung, die überfliegen sie sehr schnell. Ja, das kann man denen nicht übel nehmen, das ist einfach so. Die sagen dann halt ganz grob, ja hier den Finger ein bisschen mehr draufdrücken, mit der Vorhand da ein bisschen mehr. Aber die Videos habe ich ja damals auch schon gesehen, vor vielen Jahren, und das hat mir nicht geholfen, weil ich das unbedingt verstehen wollte und denke, es geht vielen anderen Leuten genauso wie mir, habe ich wirklich alles gelesen und auch alles ausprobiert. Ich war da komplett offen dieses Mal. Und die verrücktesten Sachen gibt es da, ja? Dass man zum Beispiel einen Schläger ganz oben halten soll, hier nur mit den beiden Fingern so spielen soll. Oder andere Sache, und das sehen wir auch bei manchen Profis, ist zum Beispiel, dass sie den Rückhandball spielen und danach, wenn ihr ganz genau hinguckt, dass der, dass der Schläger sich dann so einmal so dreht und dann so der Vor- und Topspin gespielt wird. Rückhand, Schläger dreht in der Hand, Vorhand und dieser Wechsel, den habe ich dann auch probiert und das war so komisch. Also irgendwie wirkte das nicht flüssig und ich habe in dem Moment, ich habe es echt probiert und mir auch gedacht, vielleicht durch, durch extrem viel Training ist das vielleicht möglich, aber für normale Leute, die jetzt nicht jeden Tag zweimal trainieren, ist es ist so ein Schlägerwechsel, wo man den so dreht, dass man das richtig ähm, flüssig hinbekommt, dass das so ein flüssiger Übergang ist von Rückhand, Vorhand, hin und her, ist, glaube ich, verdammt schwierig. Und deswegen habe ich mir immer weiter Gedanken gemacht und nach der für mich optimalen Lösung gesucht und nach einigen Wochen, also es hat sich wirklich über Wochen gezogen, habe ich alles ausprobiert und dann nochmal genau hingeschaut und gemerkt bei den Profis, dass die Standardgriffhaltung tendenziell eher so vorhandorientiert ist, also im Vorhandgriff. Das ist der Standard und ähm, dass dann von dort aus relativ flüssig zur Rückhand übergegangen wird und dann schnell wieder in die Vorhand. Was der Vorhandgriff genau bedeutet, seht ihr hier nochmal, ich komme mal ein bisschen näher. Und zwar, wenn ihr hier guckt, und zwar, wenn ihr hier Daumen und Zeigefinger habt, dann entsteht ja hier diese Hautfalte zwischen den beiden und die sollte ungefähr beim Holz sein. So Zeigefinger dort drauf, kann, kann ein bisschen höher sein, ich fühle mich damit wohler, aber ansonsten machen es die meisten einfach so, hier weiter unten. Daumen für die Vorhand auch ganz normal unten, sodass es für, sich für euch normal und angenehm anfühlt. Die drei Finger hier um den Griff und das ist also der Vorhandgriff und das von dort aus dann in den Rückhandgriff übergegangen wird, Rückhand gespielt und wieder flüssig zurück. Das war der erste Punkt, wo es zum ersten Mal flüssig geklappt hat, der Wechsel bei mir. Ich habe nämlich einen entscheidenden Fehler gemacht, den kann ich euch jetzt auch noch mal kurz zeigen. Und das war der Grund, warum das bei mir wochenlang gedauert hat, bis ich das am Ende so hinbekommen habe. Was ja im Prinzip, was ihr eben gesehen habt, ist ja nicht so schwer, aber hat bei mir eben so lange gedauert, weil ich einen Fehler gemacht habe, auf den sonst keiner eingegangen ist, weil den sonst vielleicht auch keiner gemacht hat. Ja? Schaut mal hier, wenn ich Rückhand gespielt habe, habe ich den Schläger so in die Hand genommen, den Schläger halt extrem weit gedreht in der Hand, ja. Und von da, seht ihr, um hier wieder zur normalen Falte zu kommen, ist es ein extrem weiter Weg und da habe ich den Schläger kaum noch in der Hand, wenn ich das so mache. Ne? Und das war eben das Problem. Das heißt, wenn ich hier anfange und dann leicht rüberdrehe, Rückhand spiele, ohne den Griff großartig zu lösen, sondern nur mit den drei Fingern hier ein ganz bisschen was zu machen und zu verändern, Während dem Wechsel die zwei Finger machen nicht so viel, sondern das meiste passiert hier unten. Dann ist der, der, Übergang sehr flüssig und es hat gut funktioniert. An dieser Stelle möchte ich euch noch ganz kurz sagen, dass es natürlich nicht die perfekte Schlägerhaltung gibt, sondern es gab in der Vergangenheit Weltklasse-Spieler, unter anderem Weltmeister, die den Schläger ganz seltsam gehalten haben. Das habt ihr noch nicht gesehen, ja? Teilweise so oder ähm, so, ganz normal, auch während dem Ballwechsel mit der Rückhand gab es alles schon. Also von daher kann man das so generell nicht sagen. Was ich euch aber heute zeigen möchte, ist die Version, die für mich am besten passte, weil es, sagen wir mal, von allem, was ich im Internet gesehen und gelesen habe, immer so die Mitte war. Und ich denke, dass diese Mitte für die meisten Leute das am besten ausbalancierteste ist, mit den wenigsten Nachteilen, mit den wenigsten Schwächen. Ja? Wenn ihr natürlich nur Vorhand spielt, ist ja die Rückhand egal, dann ist ja egal, was da passiert. Aber sagen wir mal, wenn alles im normalen Bereich ist, ein bisschen Rückhand, ein bisschen Vorhand, dann denke ich, ist das eine gute Lösung und die stelle ich euch jetzt nochmal im Detail vor. Also worauf ihr unbedingt achten müsst, ist, das kann man nicht oft genug sagen, deswegen sage ich es auch zuallererst, das Allerwichtigste, Schläger locker halten. Ja? Das heißt, wirklich nicht zudrücken, sondern so locker wie es geht und gerade so feste, dass der Schläger nicht aus der Hand fällt und wenn ihr den Schlag macht, da müsst ihr natürlich, weil ihr beschleunigen wollt, auch mehr zupacken und den Schläger genau so festhalten, dass eben der Schläger gerade kontrolliert in dieser Schlagebene bleibt, dass der da nicht rumflattert. Äh, ja, bei der Vorhand genauso nicht so. Daher ein bisschen mehr Spannung in dem Moment, wenn ihr schlagt. Ansonsten immer schön locker. Wie soll ich den Schläger halten? Ich zeige es nochmal hier. Schaut mal, meiner Meinung nach solltet ihr nicht ganz nach oben gehen, auch nicht zu tief, sondern so in der Mitte davon, ja, sodass da hier, dass dort hier ein bisschen Platz ist. Das ist, denke ich, ein guter Griff. Ansonsten Zeigefinger meistens ganz normal unten, vielleicht bei der Vorhand minimal höher, aber ansonsten einfach hier so im unteren Bereich halten, die drei Finger normal um den Griff, den Daumen auch hier so ganz normal und natürlich vorne drauflegen, so wie es gut anfühlt. Und wie gesagt, der Standardgriff, wirklich dann hier auch den Neutralgriff anwenden. Da, wo die Hautfalte ist zwischen Daumen und Zeigefinger, dort ist auch das Holz, wie ihr hier seitlich seht. So habt ihr genau den richtigen Winkel, also nicht so, nicht übertreiben mit der Vorhand, sondern hier diesen Neutralgriff so in der Hand halten. Von dort aus könnt ihr dann mit diesem Griff die Vorhand sehr gut spielen. Hierzu macht ihr eigentlich, mit der Daumen macht eigentlich fast gar nichts, der, der liegt dann nur so vorne drauf irgendwie. Die drei Finger hier unten versucht ihr ganz normal locker um den Griff zu halten, so halt wie es feste sein muss. Wenn ihr jetzt richtig durchziehen wollt, könnt ihr mit dem Zeigefinger halt auf der Rückseite da richtig feste Druck ausüben. Das muss man aber im Prinzip gar nicht sagen, sondern das ist ja ganz natürlich und logisch und macht ihr dann mit der Zeit auch selbst von alleine, dass ihr den Zeigefinger dann nutzt, um eben das äh, Schläger, den Schläger, das Schlägerblatt richtig fester nach vorne zu drücken. Das ist ja ganz normal, weil eben das der einzige Druckpunkt sein kann. Ja? Dass ihr hier eben nochmal feste nach vorne und rüber drückt. Jetzt kommen wir zum Wechseln in die Rückhand und zwar passiert das, das Allerwichtigste ist das hier. Schaut mal hier von der Seite, dass der Daumen hier rüber geht, dahin und dadurch eben das Schlägerblatt drückt. Ja? zu der Seite. Könnt ihr mit dem Zeigefinger mithelfen, sodass es hier in die Richtung sich dreht. Jetzt habt ihr den Schläger hier gut stabilisiert mit Daumen und Zeigefinger, um den Schläger in der Ebene zu führen. Daumen und Zeigefinger gleichermaßen fest aufdrücken, wobei ihr auch hier der Daumen, den Daumen als festen Druckpunkt habt, um eben den Schläger noch fester nach vorne drücken zu können. Ganz wichtig ist, nach dem Rückhandschlag den Griff immer zu lockern und in die Neutralstellung erstmal zurückzugehen. Außer ihr seid ganz sicher, dass ihr nochmal die Rückhand spielen werdet. Ansonsten spielen, lockern, spielen und zurück. Ja, das heißt, den Griff ein bisschen lösen, hier die Finger machen erstmal gar nichts. Das Einzige, was passiert, ist, dass das Handgelenk rübergeht und ihr hier mit den drei Fingern ein ganz bisschen den Schläger wieder zurückdreht in die Neutralstellung. Hier nochmal Rückhand, fertig, zurück in die Stellung. Dort warten, mit ganz locker aufgelegten Fingern vielleicht, wenn ihr dann Vorhand spielen wollt, hier mit, der, mit dem Zeigefinger wieder Druck ausüben, Gas geben oder wenn nochmal Rückhand kommt, wieder dasselbe Spiel, in die Position zurück switchen. Ziehen, wieder locker lassen. Ziehen, wieder locker lassen. Vorhand genauso. Ziehen, anspannen, schnell beschleunigen, wieder locker lassen. Den Griff immer wieder lockern, weil in einem lockeren Griff kommt ihr schneller in die Vorhand rein und auch schneller in die Rückhand, als wenn ihr, wenn ihr euch vorher schon festlegt. Das war es auch schon. Relativ simpel im Prinzip. Aber wenn man es, wie ich zum Beispiel, nicht weiß, dann ist das Problem, dass sich eben Fehler einschleichen können. Das heißt, ihr haltet den Schläger irgendwie komisch, macht irgendeine komische Sache und das hat zur Folge, dass sich immer wieder Folgefehler einschleichen, dass ihr zum Beispiel mangelnde Beschleunigung durch das Handgelenk, was, wie ich jetzt weiß, das Allerwichtigste ist, ähm, wenn das nicht vorhanden ist, ein gutes Handgelenk, dann versucht ihr die Beschleunigung irgendwo anders rauszuholen durch mehr Armeinsatz fangt ihr an rumzuschwingen oder nochmal mit dem Körper reinzugehen. Und das sind alles übertriebene Sachen. Das habe ich im Tischtennis echt gelernt, jetzt wo das Handgelenk bei mir gut funktioniert, dass das mehr als ausreichend ist. Ja? Da reicht es dann, wenn ihr immer schön kurze Bewegungen spielt, wenn das Handgelenk stimmt, dann ist das eine mega Beschleunigung. Wahnsinn, was man da rausholen kann. Einfach durch die richtige Griffhaltung, durch, die, durch eine gute Koordination hier unten, dass man eben das alles gut timet. Da kann ich jetzt auch noch mal kurz drauf eingehen. Also denkt immer dran, dass wir den Schläger locker halten und sowohl bei Vorhand als auch bei Rückhand, wenn wir mit der Bewegung starten, dass ihr hier zuerst mit dem Unterarm nach vorne geht und dann das Handgelenk kommt. Ja, also erst kurz, bevor ihr den Ball wirklich trefft, erst da kommt das Handgelenk. So dass es dann hier so, so äh, aussieht, wenn man es extrem darstellt. Rückhand genauso. So, ja nicht mit Kraft hier das Handgelenk nach vorne bringen, sondern das kommt automatisch. Ihr startet hier so. Zuerst kommt der Unterarm, geht, geht, geht. Und ich glaube auch, dass es so ist, wenn man dann ähm, den Unterarm zum Beispiel ganz schnell nach vorne bringt, während das hier locker ist, dann seht ihr hier, dass es für einen kurzen Moment stark gedehnt wird in diesem Punkt. Und es gibt den Muskeldehnungsreflex, der bewirkt eben, dass sich dann hier die Muskeln, die dafür sorgen, dass das Handgelenk hier nach vorne kommt, die werden dann kurz gedehnt in dem Moment und ziehen sich automatisch noch schneller, noch stärker zusammen, als wir das überhaupt steuern könnten. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das Handgelenk dann so unglaublich schnell wird. Unfassbar, ja? Das kann man gar nicht steuern, so schnell ist das Handgelenk dann. Und ich glaube, das liegt daran. Also es ist nur eine Theorie, ist auch egal, auf jeden Fall funktioniert so am besten. Ihr geht zuerst mit dem Unterarm vor, sorgt dafür, dass anfangs hier kurz die Dehnung entsteht und dann kurz vom Balltreffpunkt fliegt das Handgelenk nach vorne. Deswegen nicht zu viel nachdenken, also das meiste kommt von alleine. Schaut einfach, dass ihr das Handgelenk hier anfangs locker lasst, auch nicht zu stark und unnatürlich in irgendeine Richtung abknicken, locker lassen. Und wenn ihr dann anfangt mit der Bewegung, dann kommt hier diese Dehnung automatisch. Da müsst ihr gar nichts Besonderes machen. Es ist nur wichtig, dass eben anfangs der Schläger in der richtigen Schlägerhaltung liegt, ja? dass ihr die richtige Startposition habt. Wenn die richtige Startposition eingenommen ist, dann kann es abgehen. Hm, ich hatte damals dieses Video über den Rückhand-Topspin gemacht, von wegen Umklappen und so. Das gilt nicht für alle Leute. Ja? Es kommt immer darauf an, von welcher Bewegung ihr kamt. Wenn ihr so startet, dann hilft es euch, wenn ihr euch vorstellt, als würdet ihr umklappen. Aber wenn ihr schon so spielt, dann müsst ihr nichts umklappen. Ja? Ganz normale Bewegung könnt ihr im Spiegel schauen. Macht das Sinn, was ich da mit dem Schläger mache? Sieht das so aus, dass ihr eine gerade Schlagebene habt? Ja? Schaut mal seitlich, dass das Schlägerblatt anfangs nicht zu weit geschlossen ist, sondern so, dass der Ball erstmal draufgehen kann. Könnt ihr für Vorhand genauso gucken. Könnt ihr euch da im Spiegel beobachten und schauen, ob das stimmt. Ja, abschließend noch ein paar Worte. Also ich habe euch ja auch schon gezeigt, wie es bei mir aussieht jetzt momentan. Und für mich ist das eine ganz neue Erfahrung und es macht mir extrem viel Spaß. Auch wenn ich den Schläger jetzt ganz anders halte in der Standardgriffhaltung als sonst, wo ich den ja mehr eingedreht hatte, habe ich immer so auf den ähm, Ball gewartet und jetzt halt so. Natürlich ist das eine Umstellung, aber dadurch, dass die Tauschpunkte so schön und so gut kommen, mache ich das sehr gerne und es gefällt mir super gut. Ich würde im Prinzip allen Leuten empfehlen, darauf zu achten und sich mal Gedanken zu machen und mal genauer zu schauen, was sie da mit dem Schläger machen. Besonders, wenn es euch so geht wie mir, dass ihr nicht wirklich genau wisst, äh, wie ihr bis jetzt den Schläger gegriffen habt, wie es denn jetzt wirklich genau richtig funktioniert. Und wenn ihr Probleme habt auf einer Seite, dann ist es ganz oft so, dass ihr eben ähm, eine Griffhaltung vielleicht zu stark habt, zu starken Rückhandgriff, zu starken Vorhandgriff. Also meiner Meinung nach lohnt sich das absolut. Allerdings muss auch nicht für jeden sein. Ja? Wenn ihr zum Beispiel euer Spiel, sagen wir mal, ihr spielt zwei Drittel vom Tisch, alles mit der Rückhand, das ist euer bester Schlag und mit der Vorhand habt ihr euch das über die Jahre so angewöhnt, den so rauszukurbeln über die weite Vorhand. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt, nochmal großartig umzustellen. Oder zum Beispiel, wenn ihr eh alles mit der Vorhand zieht und das euer Monsterschlag ist, wo ihr direkt den ersten Ball so feste zieht, dass der Gegner den nicht kriegt, Rückhand kaum spielt, außer zwischendurch mal so rüber zu kontern, weiß ich nicht, ob ihr da unbedingt jetzt mit einem großartigen Rückangriff anfangen müsst. Aber wenn ihr so, sagen wir mal, normale Spieler seid, ausgeglichen, bisschen Rückhand, bisschen Vorhand, so wie bei mir, dann kann ich euch das absolut empfehlen. Plus, Jetzt habe ich mich etwas beeilt mit diesem Video, weil wir eben die Corona-Zeit haben und nicht trainieren können. Seht das Ganze als große Chance, weil es ist ein Neuanfang, wenn es dann irgendwann wieder losgeht mit Tischtennis. Ihr habt, sagen wir mal, ein bisschen vergessen, wie ihr damals gespielt habt und seid offener für Neues. Das ist ganz wichtig, ja? dass ihr eben nicht voll im Training seid und spielt und dann gar keinen Kopf habt für irgendwas Neues. Und ähm, deswegen ist das eine Riesenchance jetzt. Macht euch mal Gedanken, schaut, nehmt den Schläger mal in die Hand zu Hause, macht mal ein bisschen Schattentraining, schaut in den Spiegel, wie ich gesagt habe und probiert das besonders mal mit dem Wechsel zwischen Vorhand und Rückhand aus, was ja im Prinzip extrem einfach ist. Ja? Worauf ihr achten müsst, ist besonders der Daumen halt, hier Rückhand, dass der so ein bisschen hoch geht. Ne? Das ist im Prinzip ganz wenig und deswegen die Profis, die darüber geredet haben, die, die haben es ja auch so einfach gesagt, wie es ja auch ist. Das stimmt absolut. Aber dadurch, dass die eben keine Fehler gemacht haben, sehen die auch nicht, ähm, was es für Probleme geben kann. Und es kann verdammt viele Probleme geben. Man kann alles Mögliche falsch machen bei der Griffhaltung. Deswegen liegt es an jedem selbst, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, eventuell die Fehler zu finden bei sich und zu dieser relativ einfachen Griffhaltung eben zurückzukommen. Und dann zu schauen, wie es sich anfühlt, ein richtig freies Handgelenk benutzen zu können bei Rückhand und Vorhand. So, und um das Video abzuschließen, damit es nicht allzu lange wird, wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und vor allen Dingen, wenn wir endlich wieder an die Tische gehen können, was hoffentlich sehr bald sein wird. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Wenn ihr es interessant fandet und, das, und ihr denkt, dass das euch auch helfen wird, gebt dem Video einen Daumen hoch, damit das Video möglichst viele Leute sehen und vielen Leuten geholfen ist, damit die eben nicht, nicht so unbewusst irgendwas machen mit dem Handgelenk, so wie es bei mir immer der Fall war. Jetzt, wo ich ganz genau weiß, was ich tue, kann ich den Schläger richtig zupacken, wenn ich durchziehe die Bälle. Und ich wünsche mir, dass das den meisten Leuten auch so geht. Bis zum nächsten Video, euer TTR Hunter.